તો આગામી સમયમાં ચણાના ઓપન માર્કેટમાં પણ સ્થાનિક વેપારી દ્વારા વધારો કરવામાં આવશે અને ચણાના ભાવ એક હજારથી માંડીને અગિયારસો રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે આ વર્ષે ચણાનું વાવેતર ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે પણ તેના ભાવ પણ જળવાઈ રહે તેવી શક્યતાઓ છે તો ચાલો જાણી લઈએ અત્યારે જે તમામ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ ચાલી રહ્યા છે તે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બાબરા આઠસો એક્યાસીથી નવસો ઓગણીસ હારીજ નવસો પંદરથી નવસો પાંત્રીસ રાધનપુર નવસોથી નવસો પચીસ મોઢુસા આઠસોથી એક હજાર છત્રીસ કડી આઠસો એકસઠથી નવસો તેર કોડીનાર સાતસોથી નવસો પચીસ મહુવા છસો સાઠથી એક હજાર નવ હળવદ આઠસો એકાવનથી નવસો પંદર સાવરકુંડલા આઠસો સાઠથી નવસો પંદર તળાજા સાતસો ત્રીસથી નવસો છત્રીસ રાજકોટ આઠસો એંશીથી નવસો બાર ગોંડલ આઠસો એક્યાસીથી નવસો સોળ જામનગર આઠસો અઠ્યોતેરથી નવસો ઓગણસાઠ જુનાગઢ સાતસો પચાસથી નવસો ઓગણીસ જામજોધપુર સાતસોથી નવસો વીસ જેતપુર સાતસો એકાવનથી નવસો એકવીસ અમરેલી સાતસો સાઠથી નવસો ઓગણસાઠ માણાવદર આઠસોથી નવસો બોટાદ આઠસોથી નવસો અઠ્યાવીસ ભાવનગર આઠસો સાઠથી નવસો ઓગણચાલીસ બેસરાજી આઠસો સત્તાવનથી આઠસો અઠ્ઠાવન બાવળા નવસો પાંત્રીસથી નવસો સિત્તેર વિરમગામ આઠસો સન્નુંથી આઠસો સત્તાણું દાહોદ નવસો ત્રીસથી નવસો ચુમ્માલીસ સમી નવસોથી નવસો ને પચીસ જસદણ આઠસો પચાસથી નવસો પંદર કાલાવાડ આઠસોથી નવસો ત્રણ ધોરાજી આઠસો છ્યાસીથી નવસો અગિયાર રાજુલા આઠસો ઓગણસિત્તેરથી નવસો પચાસ ઉપલેટા આઠસો વીસથી આઠસો સિત્તેર વાંકાનેર સાતસોથી નવસો નવ ધ્રોલ સાતસો પંચોતેરથી આઠસો સાઠ દશા પાટડી આઠસો પંચાણુંથી નવસો દસ ભેંસાળ આઠસોથી નવસો દસ ધારી આઠસો વીસથી નવસો પાંચ